Please stop buat orang menyampah Aku udah tempah untuk kau satu tempat Please stop buat orang tak segi empat Beri aku mesin masa I wanna back the best kesama I want to bagi yang terbaik and make the best Don't leave the rest and make it fast Sebab semua najis that you have done for me was so gracious Semua lembab kau resap sampai lesap satu asap Maaf kalau ayahku kurang sentap Kau labur ke siapa? Kau labur besar mana? Ini hasil untuk kau satu frasa dua kata Tolong flash Kata tiap ayatnya berbeza Aburnya merata serupa dengan sampah Tak kenal engkau siapa engkau dari mana Berangai macam sialah pergi jauh boleh bah Jika sesuka sahaku nama data Bukalah mata sebelum kena karma Tengoklah lama-lama rasa menyempah Kau labur misal mana labur Engkau pikir engkau siapa kota layak disapa Oh sudah kebuah menyesal tiada guna Labur ke siapa, labur besar mana Ini untuk kau satu frasa dua kata Tolong flash you gotta act stupid Doing bad things here and there But you don't wanna deal with it yeah. You're not living in fantasy You're living in this reality Oh So I'm saying to you now That you don't deserve any good shit Kena kau fikir kau siapa Kau tak layak disapa Once kau sudah buat menyesal Tiada guna labur ke siapa Labur semana ini untuk kau Satu frasa dua kata